bideo honetan ikusiko dugu nola sortu eh, Classroomen taldeko lan bat. Horretarako ikasgelako lana atalera joango era eta joango sortu lana eh, aukerara. Hala ere, hemen ez egin baino lehen joango era e, eh, drivera, driven prestatu dut plantilla bat, erronka taldeka, zereginen erregistroa fitxategia. Taldeko guztiek akceso duki beharko dutena eta bertan idazteko aukera izango dutena. Hori dela eta e, prestatu behar dut e, kopia bat talde bakoitzeko. Gero ikusiko dugu zergatik. Orduan hori, lehenengo goza izango da, hemen, e, Egin kopia bat, bitan egin beharko dugu. Egin, epa. Egin kopia bat, eta orain izena aldatuko dugu. Bat taldea. Eta bi taldea. Horein badozkat, bi eta dentsat plantillaka jongo naiz berriro klarumera, sortu lana, taldeko erronka bat taldea izena jarriko dio lanari, hemen argibideak, eta hemen gaituko dut web drivetik eh, talde honentzat prestatu dudan plantilla. Hemen aterako da, azkenekoetan, Hau da bigarren taldearen txat, hau da lehen taldearen txat. Hau dut eta gehitu egin dut. Eta hemen, dituan, ditugun aukeren artean, bigarrena aukeratuko dut. Fitzategia edita dezakete ikaslek. Zergatik egin dut kopia, e, modu honetan eginda, sistemak ez duelako plantillaren kopiarik egiten. Eta kopiarik egingo ez banu, gero jatorrizko dokumentoan dokumentua editatuko lukete ikasleek. Honela, talde bakoitzak izango du berea, eta talde bakoitzak berea egingo du. Hemen ere, interesatzen ba, bazait, nezake beste bat e, banaka eta kasu horretan, sistemak bai egingo lukela kopia, eta ez nuke azeratik e, eh, horren kopiarik egin beharko. Orain, lehen taldea. Hemen ditut ikasleak, eta orduan ikasle guztiak aukeratu beharrean, aukeratuko ditut soilik lehen taldeko partaide izango direnak. Leko aukeratu, puntuazioa, epe muga galima dago jarriko dut, eta gaia, jardezak eta hemen sortu gaia, taldeko erronka. Eta hemen, argibideetan eh, sortu dezaket hau eh bestera batean rubrika izena izenez ezagutzen duguna hemendik eh, joan da sortu daiteke errubrika eh, bat e, beraiekola ezagutzeko eta gero horrekin ebaluatzeko. Tengoan nuke sortu lana. Sortu lana eta behin lehenengo eginda, egingo nuke goza bera, bigarren taldearentzat sortu lana, taldeko erronka bigarren taldea, hemen argibideak, hemen gehituko nuke, bigarren taldearen plantilla. Hemen dagona, gehitu, eta guain aukeratuko ditut talde horretakoak izango diren ikasleak. Bat, bi, eta iru, Hau zabera, puntuak, epemuga, gaia, hariko dut, taldeko erronka. Eta hemen, eh, sortu baldin badut eh, rubrika bat, lehen taldearen txat, hemendik berrera bit nezaken, eh, ora rubrika hori beste talde honekin ere, guztiek berdina izateko. Sortu lana, eta ja baditugu bil lan hauek martxan e, bakoitzarentzat ola talde bakoitzarentzat berea.